Tvoje dijete je izbirljivo u hrani i neće da jede povrće. Sa ovim receptima možete brzo i jednostavno uključiti povrće u obroke svog djeteta, a oni će ih sigurno prihvatiti. Prvo ćemo napraviti čufte od tikvice. One su jako praktične i sastoje se skoro pa u potpunosti od povrća. Kada žurim, koristim električni uređaj ali tikvice možete i ručno naribati. Naribanu tikvicu stavite sa strane. Umutite dvoje ili troje jaja i dodajte 80 g brašna, jedno čehno bijelog luka, dodajte šaku isjeckanog lista peršuna, malo soli i bibera. U tu smjesu dodajemo isciđene tikvice. Promiješamo sve zajedno i naša smjesa je gotova. Ja ih pržim u tavi na malo ulja na srednjoj temperaturi. Kada su gotovi, pomoću papirnog ubrusa uklanjam višak masnoće sa ćufti. Serviram ih sa jednom kašikom pavlake. Naredni recept je super jednostavan i brz. Kada ga spremam pokušavam da ubacim što više povrća u njega. Pravimo riblje štapiće sa krompir pireom. Veoma praktično. Ja nikad ne kupujem gotove riblje štapiće jer ih je lako napraviti sam. A i onda tačno znamo koja je riba u njima. Ja pretežno koristim morsku ribu poput oslića, vi možete koristiti koju god želite, važno je samo da koristite file. Isjecite ribu na komade debljine 2 cm, dužine jednog prsta. Za pohovanje će vam trebati tri posude. U prvu ide brašno, a u drugu umućena jaja, a u treću prezla. Isjećene štapiće uvaljamo prvu u brašno, zatim u jaja i na kraju u prezlu. Riblje štapiće pržiti u velikoj tavi na ulju otprilike 2-3 minute sa svake strane dok ne dobiju finu zlatnu boju i postanu hrskavi. Pokušajte da ih što manje pomjerate u tavi. Nakon prženja položiti štapiće na kuhinski ubrus da upije masnoću. Kao prilog serviram krompir pire. Ali ja ne pravim obični krompir pire, nego pored krompira dodajem razno povrće. Ovaj put ću dodati mrkvu, kelerabu i prasu. Odlična kombinacija bude i sa tikvicom, celerom i svim drugim povrćem. Povrće daje pireu poseban ukus, a djeca i neznajući jedu raznoliko povrće. Nakon pranja svo povrće isjecite na sitno i stavite da se kuha na manjoj temperaturi u velikoj šerpi dok ne omekša. Kada je omekšalo, istresite vodu, povrće izgnječite, a zatim dodajte puter, sol i biber i malo mlijeka. Naš zdravi obrok je gotov, super jednostavno i super ukusno. Sada ću vam pokazati svoj recept za lazanje. S obzirom da moja djeca jako vole lazanje, jako često ih spremam. Mijenjam sastav originalnih lazanja i dodajem svoje sastojke povrće. Dodajem patliđan, mrkvu, papriku, tikvice, gljive. Nekad pravim vegetarijansku varijantu koju moja djeca jednako rado jedu kao i onu sa faširanim mesom. Danas pravim verziju sa faširanim mesom. Uzet ću veću količinu povrća i 1 kg mesa jer pravim lazanje za ručak, ali ću ostale zalediti. Prvo ću isjeckati luk i bijeli luk. Popržit ću ih u tavi kratko i dodati faširano meso. Dok se to odinsta, pripremit ću povrće. Sve ću isjeći na male sitne kockice. Kada je meso gotovo, izvadit ću ga iz tave i onda u toj istoj tavi izdinstati povrće dok ne omekša. Na kraju prelivam smjesu sa pakovanjem paradajz sosa. Nakon toga ostavim da se krčka otprilike pola sata na maloj temperaturi u tavi bez poklopca. Za to vrijeme pripremam bešamel sos. Istopiti puter u manjoj posudi, lopaticom umiješati brašno u puter. Dodati mlijeko i miješati smjesu dok ne postane kompaktna. Sos treba kuhati pola sata na maloj temperaturi da bi se izgubio okus brašna. Na kraju dodati sol, biber, limunov sok i muškatni oraščić. Sada ćemo da slažemo lazanje. Prvo stavljamo nešto smjese povrća i mesa, zatim listove lazanja Zatim ponovo smjesu koju ćemo prekriti sa slojem bešamel sosa. Preko toga ja stavljam naribani sir. Zatim ponovo stavljam listove lazanja, pa smjesu mesa i povrća i bešamel sos i tako dok ne napunite posudu. Zadnji sloj treba da bude bešamel sos koji ćemo prekriti sa puno naribanog sira. Pečemo na 200 stepeni sa donjim i gornjim grijačem otprilike 45 minuta dok ne dobije finu rumenu boju.